Los procesos de selección siempre han tenido sesgos personales o ideológicos. La IA no los va a solucionar. En el siglo XIX se creía en la frenología, una pseudociencia que consiste en saber la personalidad de una persona observando su cráneo. Los sesgos personales pueden influir en la selección de personal, incluso sin que el entrevistador sea consciente de ello, como por ejemplo en base a su apariencia. Hay una creencia de que la inteligencia artificial podría resolver estos problemas, pero la realidad es que aún no lo hace. Incluso con la IA todavía hay riesgos de error, especialmente en la forma en la que se interpreta y se utiliza la información. La inteligencia artificial también tiene sus limitaciones, como el sesgo que se ha programado en el algoritmo o la falta de datos objetivos. La inteligencia artificial a menudo malinterpreta la raza y el género, considerándolos como atributos aislables, en lugar de rasgos que se enmarcan en sistemas de poder más amplios. La inteligencia artificial puede desviar el enfoque del objetivo principal del área de recursos humanos, el cual es fomentar la cultura empresarial. En un proceso de selección no se basa solo en la búsqueda del candidato más cualificado, sino también sobre la construcción de una cultura empresarial sólida y justa. La IA puede ayudar en procesos de selección, pero todavía hay una gran necesidad de que los humanos estén involucrados en el proceso. En lugar de depender exclusivamente de la IA, Debemos esforzarnos por crear entornos laborales inclusivos y equitativos. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú para asegurarte de que un proceso de selección esté libre de sesgos y discriminación?